todo mundo. Olha pra mim, grava aqui, ó. É pra gravar em mim aqui, ó. Todo mundo tá falando como é que tava tá ardendo, ardendo, ardendo. Vou comer aqui pra ver, que eu tava com um, um pouco de vontade assim. Cada um que perdeu vai ter que comer uma gota agora. Gota de pimenta. Viu? Agora vamos comer, bora ver. <laughs> aqui até bom. Ó. Mostra, mostra aqui devagar, velho. Vai. Demorou eu tempo que ela vai fazer. Dentro da dança. Solta. É porque tem ah, gosto de... ai tem gosto de rapadura. Calma <laughs> uma bola e tudo. <coughs> Pausei, pausei. E o Vitor, o Vitor tá Para-ouvido, viadagem. Olha, aperta aqui, aperta aqui. Aperta aqui meu para-ouvido, aperta logo. Morreu. Morreu. Vai, viado.